dijo que no se puede, que la historia ya se escribió, que ganaron los de siempre, que la maldad otra vez triunfó. Dijo que no se puede, que la historia ya se escribió, que ganaron los de siempre, que la maldad otra vez triunfó. A lo único debemos temer, a lo único que debemos temer es al temor, a lo único que debemos temer, a lo único